елу мың барып аласыздар елу мың теңгені келіп аласыздар ағайын мына жоғарғы мәреде балдардың нағашысы ораз нағашысынан жүз мың теңге салып келіп түскен ағайын соны бөліп атап жатырмыз жоғарғы мәреге қазыналы қария байлар жандар орынбай қажақ сақалдың қазанбас есімді атыменен нұрғали қажының баптауындағы тұлпар жаңабай көкеміздің баласы жетісайдан келген жамбыл жабындыз мінекей жоғары мәреге тастады қадірменді ағайын екі әрекетіңді жаса міне осы балдардың нағашысы ораз нағашыдан жүз мың теңге салым келіп түскен ағайын соны бөліп атап жатырмыз ау ағайын елу мың теңге барып аласыз елу мың теңгені келіп аласыздар міне шап шын тұлпарға алаңда тұсау жоқ деген қадірменді ағайын арғымақ қарғы ойнақтар бабын тауып баққанда арлан бөрі аналар қыра айлы түнде жортқанда құран көктен құлдилар азығын жерден тапқанда ер азамат сыналар серкені мықтап басқанда деген қадірменді ағайындар шап қайнат шын тұлпарға шаршалаңда тұсау жоқ деген ағай бір жамбыл шабандоздан жиырма мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр ағайын рахмет тойда қайтсын бір барша тойға келген игі жақсылар барша салым түкер азаматтар сіздерге осындай той көріңіздер той беріңіздер тойдан кенде болмаңыздар алланың нұры жаусын шаңырақтарыңызға шаттық отбасыларыңызға амандық кәсіптеріңізге береке берсін алла бақыттың базарында алланың назарында болуды алла нәсіп етсін ағайын еңкей бір оразын ағашыдан 100 мың теңге салым келіп түскен ағайын елу мың теңге барып аласыз елімін тенгені келіп аласы қаймыр. Шап, қайна, жасатмыр. Тәрекелді, жайда, Нұрлан көріңізде мені, Нұрлан Мұрзадан 30 мүн тенге салындар кеп түсіп жатыр, ұдай қаласа тойда қайсымыр. Ер қош 85-ден 20 мүн тенге, тоқта шықты ма шаба бер шаба бер А, адамға не бар оның ішінде бер жақта тұрсаңдаршы көтер көтер көтер көкпар керме болып жатыр мына керме көкпар кермеде әкең де болса берме деген ағай тарта бер тарта бер тарта бер тарта бер айнабек шабандоздың тақымында кетті көкпар мына айнабек шабандоздың тақымында кетті көкпар қадірмен ағайын мына оразәлі палуан ағамыздың баласы айнабек шабандоздың тақымында кетті көкпар қадірмен ағайын мықты бола бер мықты бола бер міне жер аты жетсайдан келген жетсай ауданының құрметті азаматы қазыналы қария құлшығаш ахмет қажы ақсақалдың құндыз торы есімді атыменен баруын оразәлі палуан ағамыздың баласы айнабек шабындоз тастады мінекей ағайын